沈みゆく夕日の中で希望の羽が羽ばたく It is better to be feared than loved if you cannot both. さあさあ商売商売勉強なんてクソくらいだ OK やかのごとく俺様の闘志は燃えているし闇から生まれ闇に潜む私だけ Anjir baru anjir sampai. Welcome to Mobile Legends. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Hai. Berantem lo sama gue mendingan sini lo. b a r u h の祖先たちが見ている。質問をさせるな。 勝敗は陛下説明失敗しても諦めるな Cállate, Tulum. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Why do it I I They ask you how you are, you just have to say that you're fine. あ、ボン。勇者の体にある傷跡はどれも影響 Breakfast not ready. Mm-hmm. No Ah, boom. Help me! Help me! Nigga!

jangan so doangan mati anjir sini guys Berantem lo sama gue mendingan sini lo. Bye, have a great time. Kader, kader, Nope. <laughs> satu iya, sembilan dapat lagi kan kita ya udah sedikit lagi astaga sedikit lagi tuh dapat tuh dapat tuh dapat dapat sedikit lagi nu mana ambil mantap ambil lagi になった勇者たち

เตตวานัすぐの犠牲になった勇者必ず故郷に連れて帰る Pokoknya terus tuh, tuh masih ditabrak tuh sama kayu tuh anjing mampus saya dong Terus terus terus terus. Bisa bisa bisa bisa bisa bisa. Anjing musuhnya buta map anjing. Waduh, menang oke guys, gue paling beruntung gak apa-apa yang menang. Aduh. Victory. Gue pasti perungguin, gue pasti perungguin, nggak apa-apa lah. Emang rata-rata. Gitu sih. <laughs> Bruh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Udah lah, guys, udah ambil ya guys ya. Udah, udah jam berapa ini? Jam sembilan, cok. Mari kita mandi dan sholat. Bye-bye, cok. -bye, so. Hmm.